Waden. Schon wieder. Brennende Waden. Was nehmen wir denn heute auf, Olli? Madman nehmen wir heute auf. Recording, Recording, Recording. Guten Tag. Wird nochmal gefilmt. Schwein. Von allen Seiten. uh. <laughs> oh nein. Ich habe vergessen, mich zu rasieren. Darf ich mal hier da hingreifen? Huh. Okay, können wir jetzt anfangen? <laughs> So, heute wird kalte Muschi getrunken. Das heißt wirklich so, ich denke mir das nicht aus. Ja. Versuch Nummer 25. I'm afraid to to to fall, lose control, break your face. Love Do you hold the hand of fear? Most the time, say is your back pressed hard against the wall. Schmeckt deine Muschi? Meine Muschi schmeckt irgendwie nach sehr altem, blöden Rotwein mit noch ekliger abgestandener Cola ohne Kohlensäure. Are you afraid? Es ist mittlerweile Sonntag und Olli singt immer noch. So, sind wir alle drauf darf ich so in die USA einreisen? <laughs> Ziehe ich terroristischen Anschläge vor? Nein! Oh. Ich habe nichts gemacht. Matze, wie kannst du denn jetzt unseren ersten Tag Gesang anstrengend, an, anstrengend, ne? anstrengend nur so dazu zu hören und sitzen. Richtig. Ja, Sven. Äh. So. Senior Pivo. One that doesn't show.